يعرفون معنى الفزع النابع من الصميم سأريهم ذلك سقطت السبايك في A إيه. لاعب باق سقطت السبايك في اي تبقى عدو واحد وقت القفز تبقت ثلاثون ثانية زرعت السبايك رائع جنبتكم الخسارة إذا ليس بالأمر المهم آه الفتى الوسيم في الصف يمتلك بعض الذكاء أيضا آه، هذا مثير للإعجاب ثبت المدفع أضع الحارس أنسجة أبعاد المكان مهترئة هنا سأمزقها للمرور عبرها un pasar. مزاجه مساعدة إصابة بالرأس آخر لاعب باق KJ looking fine as hell, bro. تبقت ثلاثون ثانية زرعت لسبايك نحدد الهدف ثم نهجم أتفهمون؟ عليكم الهرب زرعت السبايك تم محو العنصر باق تم محو عدو تبقى عدو واحد نعرف الإجراءات ليلتزم كل واحد منكم بدوره وسنحقق النصر رجعت لسبايك سأقطع أنسجة المكان قال العدو بدأ العد التنازلي آخر لاعب باقي من الأفضل للحشرات أن تتوخى الحذر وهنا نعيد تقييم المخططات باطن اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية سبايك في اي نفدت الشحنات رصدت spike في A اضع الحارس آه عليكم الهرب أغلق لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية لم ينتهي بعد واجبه رائع آخر لاعب باق نفدت الشحنات لا أبالي إن كان عددهم خمسة أو خمسين الرقيب mother عدد من الأعداء سقطت لسبايك في بي سبايك هنا ال spike هنا أراقب هنا أراقب هنا تم نشر الساتر تبقت ثلاثون ثانية واحد ثلاثة قتلى أعيد التلقيم أنشأت الحاجز آخر لاعب باق تبقت عشر ثوان رائع عبئي لا ينتهي أحتاج هذا أحتاج هذا أضع الحال كيان واحد آه عليكم الهرب رصد عدو في بي رصد عدو رصد عدو في رجعت لسبايك آخر لاعب باق تبقى عدو واحد أريح أحتاج هذا أذهب. أحتاج هذا أريد سلاحا أحتاج هذا وقت القفز هنا بدأ عد تنازلي عدد من الأعداء في إيه؟ ستبدأ المطاردة سقطت ال spike في B. رصدت ال spike في B. تبقى عدو واحد آخر لاعب باق حاولتم على الأقل تبحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم عليكم الهرب ظلال متحركة انظروا كيف سيهربون سأقطع أنسجة المكان زرعت السبايك واحد آخر جولة قبل التبديل أنفقوا أموالكم الآن فلا توجد مصارف في الجحيم request Mike, request. أضع الحارس طريقي قصد عدو بي بي أطلقت قنبلة مفاجأة فلتنهضوا هيا إلى التراب دوري عتل سبايك تبقى عدو واحد آخر لاعب باق تبديل الجبهات التلقيم أعيد التلقيم سننطلق تم نشر الزاتر سأقطع أنسجة المكان تم نشر الزاتر رصد عدو في A أعيد التلقين سقط واحد اسمع اسمع أضع الحارس وضعت ال spike تمت الإبادة تبقى عدو واحد عدو. رصد عدو في اي مثالي يسخر الجميع من الكفاءة الألمانية <laughs> واصلوا سخريتكم وأنتم تستخدمون عتاد الرؤية حصلت على ال spike سقطت ال spike تبقى عدو واحد آخر لاعب باق أداء رائع تقنياتهم في ذات جودة مهاراتهم وبالتالي سننتصر عليهم واحد سعدت بمعرفتكم جميعا ولا تنسوا مسح من عليكم الهرب ستبدأ المطاردة رصد عدو تم الأمر ال spike بحوزتي سقطت ال spike في B. آخر لاعب باقي ثلاثون ثانية فلنحلق فلتنهضوا سأتكفل بالأمر وقت القفز اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية أريد سلاحا شكراً لا توجد شحنات أريد سلاحا شكرا حاولوا تجنب الموت تم نشر الساتر ظلال متحركه أسلب البصر ما يجب إنجازه أحتاج إمدادا شكرا A لم ينتهي بعد لدينا آه، عليكم الهرب تتكفل بالأمر تبقت ثلاثون ثانية لقد عدت تبقت عشر ثوان تقطع أنسجة المكان أحد آخر يظن بقدرته على قتل العظماء؟ ليدون الجميع ملاحظاتهم قبل إجراء الاختبار مجدداً أهناك من يشتري هذا؟ شكراً سأقضي عليك ثبت المدفع سقطت السبايك في الوسط واحد الموت يبدو لائقا عليك دعوهم يحاولون الإمساك بي فقط مثبت المدفع تبقى عدو واحد خطة الفوز انظروا إنهم بائسون ذاهب إلى بي التي بي السبايك بحوزتي أصبت الهدف قتل الخصم تبقى عدو واحد سبايك Hajimundo.